May organ na. Kain na. Yun, kain na ako. Ah, nag-over na. Ito yung pagkain ko ngayon. Ayan. Soup. Kain ko. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. pa siyang lumisan na lang Tara, kain tayo Medyo Hindi pa Ayaw kain Kain tayo mga kapagi ah, Soup lang muna Hindi pa ako masyado nakakilos. Masakit na siya. Masakit na yun. Kaya tayo. resibong naipon sa <clears throat> mga guys, pamilya panahon Tara. Kay sarap kung naghihirap noon Sa paglipas ng taon, hayahay na ngayon Yun, nakatayo na Dugo at tawis, sarap inialay Buwis na buhay ang Nakatayo na, ito na Maugnog lang ang pamilya sa inyo'y nakasalalay Kasama atin Ay. sa inyong tagumpay Malaki lang araw ko dito Three hours late. Yun. Sasaksakan naman ako ng may bagong destos yun, no? Oh. Apat. Apat na klase. Pinahinga ko ano lang sandali ang aking kamay dahil naman namamagana. Puro antibiotic. Tapos walang kumain ulit. Ay, ito na. Gabi na. Hindi makatulog na. Daling tulog na kanina. Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadain Wait lang Lakad-lakad Sana bukas makalabas na. Maging okay na. natin lang ko nang lilisin palitan ng bar 8 hirap tulong din mag isa dahan-dahan lang masakit sa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihirap Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa matibay ang Pinoy Laban Pilipino Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man kababayan Sa kalungkot ay wag pa ang mga resibo na ipon sa mga pamilyang nakaahon kay sarap kung ah. naghihirap noon sa paglipas ng taon hayahay na ngayon ah. dugo at pawis kanilang inialay buwis na buhay ang paglalakbay hindi lang ang pamilya pamilya Sa inyo'y nakasalalay Kasama ating bayan sa inyong tagumpay Ngunit may mga nagbalik man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malawak man ang daigdig Malayo ka man, kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Tama ano ko. Saan man sa mundo ang Pinas Sa inyo'y saludo Malawak man ang dahilig Malayo ka man Kababayan Sa kalungkot ay huwag padadaig Labang Pilipino Saan man sa mundo Ang Pinas sa inyo'y saludo Malayo kebayang sekali ka sa sariling bansa